guys were in Basildon um, in Essex dito sa London What's going on everybody? This is Call Me Sander aka CMX. For today's video, gagala na naman tayo dito sa London. And this time, bibisitahin natin ang countryside part ng London. I am on my way to Basildon at makikituloy tayo sa bahay nila Ate Mary for a few days. Si Ate Mary is a new friend and sobrang bait ng buong family niya kasi inalaw tayo na makituloy sa kanila for a few days para malibot ang Basildon here in Essex. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ikot-ikot muna tayo at i-enjoy ang magandang tanawin dito sa Basildon. Good morning! Ayan bahay nila Ate Mari. Guys. Ayan, sa kanila yan. Dito ako nagstay for two nights. And this is their house. Yeah, ang ganda, tahimik. Super, super. Love this place you know may mga fox pa dito tuma tumatakbo pag gabi mamayang gabi pag makikita tayo ng fox kuha na natin yan super ganda Playground kasi dyan eh. Ah, ayun dyan, ano, skateboarding ba yan? Oo, skateboarding. Oo nga. Lakeside, eh, lake, lake to atin, no? Lake siya, pero hindi, ito, hindi ito yung lakeside. Lakeside is bukas na. Ayun. Oh, so, yan ang lake na for today's video. Oo. Plus the park. Glass the Park. So ayan, mag-video tayo ng mga ducks. Ayan na yung mga ducks. <clears throat> Hey. podcast.